こんにちは、粟田洋介です。今日はキャンバスに冬の絵を描いていこうと思ったんですけど、見てください、このキャンバス。結構ひどいですよね。もうしまっておいたというか、散らかっていたっていうかね。もう雑にいろんなものと重なってて、なんかこんな風になってしまいました。前に違う動画でもやったんですけど、こういう風になった場合も直すことができます。至って簡単で、後ろから水をかけます。ほんで、 水を染み込ませますそうするとキャンバスが縮んできますそれでピンとなってくるはずなんですが全体的にちょっとの場合はその箇所だけかけるといいんですけどここまでいった場合は全体的にギューッと縮んでこないとどうしようもなさそうですね多分時間が経てば治るんじゃないかと思いますがこの部分だけなかなか治りそうもないですね 今ちょっとドライヤーで乾かしたらだいぶ平らになりましたちょっと見えづらいんですけどちょっとね歪んだ部分があるんですけど乾いた部分と乾いてない部分があるので全部乾けば多分平らになると思いますではちょっと冬の色で絵を描いていきます 私は色で季節を表すのってちょっと苦手でなんか以前は作品は全部夏みたいだって言われてその時秋だったんですけど秋の色っていうのをちょっと研究したり、ね、春冬ってちょっと自分なりに調べたり考えたんですけど、まあ、検索するとウィンターカラーとかスプリングカラーとか 季節に合う色がいろいろ出てくるんですけど私の場合は自分で感じないとわからないので春夏秋冬ってあってその景色を思い出してみると同じ場所でも夏の太陽の下で見た色と冬の太陽の光で見た景色の色っていうのは違いますよねで秋も違うし春も違いますその時咲いてるお花の色も違うし葉っぱとかの色も違うかもしれません いうふうに考えると結構季節ってイメージしやすいんじゃないかなと思いますあと季節の色っつってもその気候の違う国とか地域によっても違うかもしれないし何か面白いですよねでまあ今日は冬の色っていうことで私の考える冬の色を使っていこうと思います これは何の絵でしょうまあ何だっていいんです。というわけで続きを書いていきます。 これ最初へこんでたの覚えてますか後ろに水かけてキャンバスもすっかり乾いてで最後ちょっとへこんで治らなかった部分もすっかり平らになっていますなんかこんな感じで抽象画にしようと思ったんですがなんかもう少し具象的なものが足していきたくなったのでちょっとサインしちゃったんですけどもうちょっと足していきます なんか余計なものを足すことによって、なんか悲しくて絶望的な絵になってしまっていますので、これではいけません。ちょっと変えていこうと思います。 こんな感じの絵ができましたタイトルは希望のラストステージですなんとか冬らしい色になりましたかねさっきの抽象画で冬は季節の最後なのでラストステージっていうタイトルにしようと思ったんですがなんかあの抽象画じゃ物足りないなと思ってここにこなんか人が描きたくなったので人を描いたらなんかすごい悲しい絵になってでラストステージが悲しいなんてちょっと嫌だなと思って 希望を持てるようなイメージになんとかしようと思って書き足していってそれで「希望のラストステージ」というタイトルを思いつきました私はめったに絵に思いとか込めないんですけどなんか人生の最後の最後まで希望って持っていたいなって思うしどんな人にでも持っててほしいなと思うのでなんかそんな思いを絵にしてみましたということで今日はへこんだキャンバスを直して冬のイメージの色を使って絵を描いてみました